jalatti amantees nallattuun mormatti qawwaa kun mul'istuun diinatti amantees nallattuun mormatti na jiraachistam jireenyarraafa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantuu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtan isinaa qaqqabuun isiniin jedha. Egaa akka har'aallee viidiyoo tokkoon dhufeetoo jira kana keessanii egaa viidiyoo kanaa obsaan haga dhumaa waggaa dhaggeeffatta waa tokko irraa jechoota keessaa waa tokko irraa qayyabattan jedheen abdii qaba. Akkasuma viidiyoo kana waggaa jalqabdan eh, laayikii godhuun jalqabaa warroonni isinitti tolemmoo iyyuu eh, sheerii godhaa namoota biraa biraan gahaa isinii jechuu jaaladha akkasuma immoo warroonni haga ammaa nafa faana jirtan jalqabaa jalqabdanii haga har'aa. Eh, jabaadhuudhaan, sheeridhaan, komentii babbareedaa nama utubuu naa barreessuudhaan guyyaa kanaan na eegdan waaqayyoo kootii gaditti oolmaa guddaan irraa qabdan guddaa isaa galatooman isiniin jedha akkuma isin na boonsitan anis immoo kara biyya kootii hoggaan galee abdiin qaba. Wantoota isinitti tolu wantoota barumsa qaban yeroo baay'ee ijoolleen keenya akkas jedhanii galleetti achumaan baduu taati akkas hin taane eh, waadaa kootillee nama eeggatu rabbiin na godhe waan barumsa qabu keessattuu jireenya wal walqabateetu wantoota barumsa qabu. Akkan isinii dabarsuu waaqayyoo kooti irratti abdiin qaba. Akkasuma immoo waaqayyoo kootii gaditti saba koo abdii guddaan isinirraa qaba. Na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akka isinii danda'ameen laayikii godha namoota biraa biraa akka ga'u. Egaa kaakara yaada kootiitti dhugaan darbee waa tokkoon taajjabe viidiyoo kana yookaan biraan birroo bakka ishiin teessitoo jirtu kan argitan yeroo baay'ee hedduu gaarii firatan wantoonni akkanaa kun jechuudha. Wantoonni akka simbirroo kan akka biraan birroowwanii wantoonni akkanaa kun akkuma kanniisaa bakka gaarii firatu iddoo hababaan bahaatoo jiru iddoo urgaa gaarii qabu iddoo bakka namatti mijatudha kan filatan fakkeenyaaf amma dammallee urgaa fudhattan ta'e. yeroo baay'ee baadiyyaatti ogaa argitan hoo jedheetoo deema kanniisni ogaa argitan ta'e osoo ati yaamin waan wayii waan itti urgaa'u wayii argate odduma kee keessatti jechuudha wayii ogaa jiraate dhufeesitti kan nam'u argita achuma qubata kan akkasitti illee qubatee damma oduma abbaan hin barbaadin dhufee fi gaagura uummatee kan horsiifate illee baay'ee baay'eetu jira jechuudha akkasuma immoo yoo sillee miidhuu danda'a maaliif. waggaatti waan sirra jiru san sirraa nyaachuudhaaf waan dhufuufi malee kannisni. Eh, si hubuufi miti inni kasi hedduu waan sirratti waan sirraa urgaa'u san waan an beekuuf jechuudha mana obboleettii kootii jira kannisni <laughs> yeroo hundaayyuu mana isaanii warri kun jedhee tolseen jechuudhaan baay'ee qabu jechuudha dhugaa biyya baay'ee tokko qabu fiigatuma akkanuma manatti of gate of argane yeroo baay'ee siistanitti yama maalumatu natti ol seene jedhee tan bakkumtaa tikuu jedhee hafe naan jette sababbiin isaa hoggaanan yaame ani waamicha illee beeku urgaa immoo waan fayyadamuu dabbasaa kiyya baay'inaan qibaatiidha qibaatiin urgaa qibaatiiwwan urgaa'u baadiyyaatti duraan bitatanii maqaa isaa iyyuu dagadhee jira. <laughs> ishee kunoo birriif shilinkii minaamina jedhassan gisee san jechuudha. Ishiin baay'ee urgoofti dhugaa dubbachuuf akkasuma immoo saamunaa illee saamunaallee kana ittiin eh, urgaa qaba kana akkana ta'een beeku. Mana ishii dhaqee gadi baatee wayinaa fi deettee ishiin naa jajjatte taanaan odoo bakkamee qanan nyaatiin waliin deebi'u jechuudha. Dhugaa mana ishii dhaqu baay'ee tokkoon saqaqama. Baay'ee tokko nama nyaata. Sababbiin isaa inni na nyaachuu na barbaade osoo hin ta'e urgaan har'a jiru sanii narraa foolachuuf yookaan foolii sanirratti dhaabbachuu yoo dhufu anana hedda. Waa tokko waa tokkotu keessa kiyyatti waan addaatti iyyuu keessatti uumame. Inni faayidaa ofiitii dhufu waan nurra jiru san laalee dhufa. Keessattuu iyyuu jechuudha kara biyya lafaatitti fudhanneetoo jiraanne yeroo baay'ee lafumaa ka'ee namni hojii keetii irratti ka'uu danda'a. Yookaan immoo karuma karuma waggaa deemtu jechuudha yeroo baay'ee waggaa ta'an uffatuma uffattu namni lafaa ka'eetoo uffanni kun sirraan bareedu siin jechuu danda'a jechuudha. Lafumaa ka'ee kan sin beekne na mudatee ijaa jiruufidha. Viidiyoo kana argadhumaa obsaan dhaggeeffadha waa tokko irraa barattan jedhee tanan of laaltanilleedha urgaa maaltu narraa urgaa maal barbaachaaf namni karaa koo dhufa maal barbaachaaf immoo namni naan morma. maal barbaachaf immoo namni karaa irratti jechaan odoo nan beekin jechaan taane naan jedha. Sooshaal miidiyaa irrattis jechuudha yoon kana jedhu. Karaa hoggaan jedhu sooshaal miidiyaa irratti illee fiizikaaluma keenya ilaalanii yookaan uffatuma viidiyoo daqiiqaa kudhan waraabuudhaa as baanu ilaalanii waa baay'ee nuun jechuu danda'an. Jecha afaan keenya keessaa bahu ta'anii waa nuun jechuu danda'an. Inni sun maali? nu keessa waan jiru san nu keessa waan jiru san yookaan waan gaariillee haa ta'u waan badaallee haa ta'u amma tisiisa yoo argitan bakka gaariitti hin argitu amma bakka urgaa kanatti odoo barbaadde hin bakka hababaa kanatti isheen biraan birroowwan babbareedduu tanatu iyyuu argama kan tolu bakka bifatti tolu waanuma bifatti tolutu iyyuu barbaacha deema maaliifin kana jechuu danda'e obboleewwan koo yeroo baay'ee jechuudha nuti waanuma gaarii oggaa filanne. waanuma gaarii hoggaa bakkuma gaarii hoggaa oollee inni rabbi nu itti amanullee foolii keenya kana fooliin keenya kun isatti inni illee nu barbaacha dhufa jechuudha. Ani akkanaa galetti biraan biroon tun hababaa itti tole isa jiidhaa kana laaltee too kan deemtee itti boqatte. Kanniisni damma mi'aasan damma amma waanuma baay'ee keessatti gatiin isaatiillee taanaan qaaliidha. kabajaallee ni qabaa. Damma yoo jedhame dhamdhamni isaa adda. Amma waan feete dhukkubsatu damma hin dhorkamtu. Dhibee feete osoo qabaatte waan feete yoo dhibamte damma hin dhorkamtu. Tariitii minaalbaat waan ulfaataa ta'eef namni congaarraa qabu yoo fayyadamuu dhiise malee jechuudha. Isaa dooktorri hin dhorku. Namatuyyuu ijaan congaarraa qabuuf jedha. Waan itti ulfaaturraa ta'uu danda'a. Kanaayyuu hagam akka qoratamee bira gaame hin beekamu. Sanii dhala dhibee feete qabaadhu. biddeen dhorkamuu dandeessaa. Midhaan midhaanuma gosoota adda addaa kanan nyaatiin kanan nyaatiin jechuu dandeessaa ittoo dhorkamuu dandeessaa foon dhorkamuu dandeessaa waan baay'ee dhorkamuu dandeessaa damman dhorkamtu. Dammi kuni garuu waan urgaa san barbaade bakka san ta'a inni lafarratti fayyadamnu kuni kan waan itti tolu kan wannumti namaaf tolutu waan itti tolu barbaaddata. Amma biraan biroo dhuftee mana keenya seenteen ajjeesnaan ajjeesnu tisiisa hoo? nabsee kanaaf ariineetu ajjeesna jechuudha. Sababbiin isaa waan qoshaashadha jenneetu waan xuriidha jennee kan akkanatti kana waan xurii fi waan gaarii adda baafanneetu beekne lubbuu keenyaa hoo hagam waan ishii boqachiisu waan urgaa qabu hagam keenya hojjenna. Arraba keenya hagam keenya yeroo kana keessattuyyuu haala biyya keenya keessa jiru wal qabatee haala ta'aa jiru wal qabatee haala sooshaal miidiyaa kanarratti marzii faca'aa jiru wal qabatee. Meeqa keenyatu lubbuu keenya dhaabbatee yaadee beeka? Meeqa keenyatuyyuu urgaan kiyya na jalaa badina. Arrabni si xureessa. Arrabni xuriidha. Akkuma tisiisaa san jechuudha. Garuu qaama keenyadha. Qaama keenya keessaa inni nama hadheessu, inni nama xureessu ta'ee taanaan arraba keenyadha. Meeqa keenyatuyyuu arraba keenya daangaatti godhaa koomentii keessattuu yama tiiktookii kana jalatti wanni hin raawwanne hin jiru. Egaa ka'a. Eh, waan ta'e hundaayyuu namni tokko akka sammuun si ajaje gaafa taatu miidhamaa taata hadhaa taata hadhaa summaan akka tisiisaa taata iddoo qoshaashaa si geessa arrabni kee iji keenyas waa baay'ee arga garuu kana maraayyuu miira ofii saba sababtanii gaafa waan gaarii yaadde saba keetiifillee waan gaariin ta'uu danda'a. Gaafa waan gaarii ati goote nama keetiifillee waan gaariin ta'uu danda'a. akkuma biraan birroontu iddoo bareedaa filattu akkuma kannisni iddoo bareedaa filattu obboleewwan kun akka kootitti waan naa waan ofii kiyya nan raawwadha jedhe waan ofii kiyya jireenya kooti ittan jiraadha jedhe hordoftoota kootipillee qooduun qaba jedhee kan qabattee tolu inni sunillee maaliin mee waanuma akkuma kannisni iddoo urgaa filatee damma sii laatu atillee mee iddoo urgaa iddoo boqonnaa qabu filattee arrabarraa koomentii hin taane badee bade jechuurraa salphadhe jechuurraa bilisa taatee gaafa kadhattullee bar amantaa keetiin gaafa kadhattullee bar furmaatan argatta arrabni kee qulqulluu taanan sammuun kee qulqulluu ta'e taanan saba keetiifillee kadhatte taanan deebiin ni argatta oolee buluu danda'a rabbi mooyyuu e, suutadha. Deemsi waaqaa suutadha. Garuu eenyumtuu hin dursu. Har'a kan nama ajjeesu ani dursee jechuu danda'a. waan xuraa ta'eef garuu inni tisiisa bakkuma san jira. Ati garuu arrabni kee xuraa'aa miti, sammuun kee xuraa'aa miti, harki kee xuraa'aa miti. Waan nuti kee hunduu qulqulluu waan ta'eef fuula waaqaa duratti kadhannaan kee amantuma kam keessayyuu taate ati nama qulqulluu taate tana rabbi dura siif ga'a. Ati hoo gaafa san saba keetiif furmaata, lafa keetiif furmaata nama taatu taata. Gaafa san gaafa ofii taatedha ammoo kan saba keetiif illee taatu. Inni sun maaliin ofii taate jechuun arrabni kennus yoo ta'e amma bar eh, fakkeenyaaf yeroo baay'ee. Eh, kan ajjeese qofa osoo hin ta'in kun nullee sammuu keenyaan teenyee too bar xiinxalaa xiinxalaa xiinxalaa oolu kuni warra ajjeese saniin garaagarummaa tokko hin qabu. Ijaa harki keenya dhaqee isaan irratti hin bu'inii fi isa sanillee waan nu daangessu waan qabnu faalli waan nuuf hin mijanneen malee sammuun keenya erga kana dalagaa oole guyyaa guutuu arrabni keenya guyyaa guutuu kanuma dubbachaa oole sanuma deemee deemeetu jechuudha. Kanaafiyyuu arrabni keenya waanuma gaarii, sammuun keenya waanuma gaarii, wanna goonu hundaa waanuma gaarii gaafa goone hardii keenya akkanatti lafti itti dukkanaa'ee guyyaan halkan itti ta'ee namni bahee galuu dadhabee dhiibboo gurguddaan itti dhufee haadha dugdi ishii gobaa ta'e abbaan maaltu nu mudata har'a jechuun lafa kanarratti maaliifan ilma dhala jedhee namni haga of sodaatu dirasee geenye kana osoo nu sammuu qulqulluu qabaanne arrabni keenya qulqulluu ta'e laphee dhiifamaa osoo qabaanne rabbitti boonye guyyaa tokkotti rabbi biraa furmaata argachuu dandeenya. Tariitii har'uma kuni ta'ee har'uma sana argachuu dhabuu dandeenya waaqa biraa garuu waaqa homtuu hin dursu teenyetuma odoo eegne furmaata qaba. diinuma kee diinuma kee isa si ajjeesu isa si gubu harka keetitti dabarseetu si kenna rabbi. Gaafa sanoo gaafa dabarsee sii kennes immoo yoo ati beekamtii qabaatte yoo ati tasgabbii qabaatte sammuu qulqulluu qabaatte ati harka kee diina kee harkatti sii kenne sanii ati ittiin goota jettee too ittiin utaaluu osoo hin ta'in rabbituu isa qabe jettee aarsaa rabbiif kan dhiyeessitu taata jechuudha. Isa sanillee bar kennaa sii kennu sanii eenyuuf ta'a jedhee si madaala rabbi. Rabbiin kee immoo waa hunda si madaala. Egaa kanaafuu obboleewwan koo eh, of eeggannoo guddaa haa goonu lafa keenyaaf laphee keenya qulqulluu sammuu keenya qulqulluu goonee saba keenya akkanatti gatii dhabee haati karaatti haftee awwaala dhabdee lubbuu badaa jirtu kana laphee qulqulluu sammuu qulqulluu arraba qulqulluu qabaanne rabbii keenyaa kadhannuuf saba keenya furmaanni rabbii harka jira gaafa rabbii keenyatti deebine warroota akkanaa kanallee rabbiin dabarsee harkatti nu laachuu danda'a kanaafuu furmaanni waaqa harka jira namni muka ni caba namni muka hin xoolloga. arginee jirra waan ta'eef nama ganama jiru galgala dhabamee hoo xoollugu arginee jirra waan ta'eef jechuudha rabbi garuu bakkuma san jira isuma ganamaati. kanaafu laphee keenya qulqulluudhaan dhaloota fa'aa kadhannu. Itti gaafatamummaa dhaloota kadhannaadha naa baanus jechuun jaaladha hordoftoota koo akka amantaa keessaniitiin rabbii keenya haa gadhannuufi bakka jirtanitti waaqayyo nagaa isiniif baay'isu lafa keenya waaqayyo dhiifamaan nuufaa yaadatu lammii keenya kan namoonni bakka itti dhabamanillee jajjabina nuuf laatu hunduma keenyaaf isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka viidiyoo koo har'aaf asumarratti xumuree jira. Marsaatti aanuu haga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Isiniin jechuun jaaladha hordoftoota koo yoo sinitti tole yaada keessan koomenti jalatti naa barreessa